tumeendelea kujenga uchumi wa Chama cha Mapinduzi. Tulizungumza huko nyuma kwamba ili chama chetu kiweze kuwa imara zaidi, ni lazima kiwe kina uchumi wa uhakika. Kwa hivyo, hii ni hatua ya kwanza. Tumejenga maduka haya, tutaongeza uwezo wa chama chetu, lakini tuna maeneo mengi zaidi ambayo tutayafanyia kazi ili yaweze kukiwezesha chama chetu kiwe kina nguvu za uchumi. Mafanikio ya aina ya pili tuliyoyapata leo hapa ni kutekeleza ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi, ambapo tuliwaahidi wafanyabiashara hususan wadogo wadogo kwamba tutawajengea maeneo mazuri au tutatengeneza mazingira bora ya kufanya shughuli zao. Naamini kwamba utekelezaji huu umeanza na si hapa tu. Kwa taarifa ni kwamba tuna maeneo mengi ambayo tumeanza kuyatekeleza. Kuna maeneo ya wajasiriamali wadogo wadogo katika mikoa na wilaya zote yameendelea kujengwa, lakini hivi sasa tunavyozungumza, kuna masoko makubwa yanajengwa Mwanakwerekwe, Chuini, Jumbi na hivi karibuni tutaanza vile vile na Mombasa. Lengo na madhumuni ni yale yale, kuweka mazingira mazuri ya kufanya biashara kwa wafanyabiashara, hususan wale wadogo wadogo. Lakini mafanikio ya aina ya tatu tunayoyapata leo ni kubadilisha haiba na taswira wa mji wetu wa Zanzibar. Nataka niseme kwamba katika eneo hili la Darajani lazima, kwa sababu hii ndio tunayoita eh, Central Business District eneo la mjini la kibiashara ndio hili, lazima liwe lina haiba nzuri. Kwa hivyo nataka kukubaliana na walionitangulia kuzungumza kwamba wakati barabara hizi zitajengwa, wakandarasi wameshapewa kazi hiyo, kuzijenga hizi barabara ziwe nzuri zaidi, waweke maeneo ya kwa, wa, watu wanaopita kwa miguu, tuweke taa za barabarani, lakini vile vile lazima pande, upande huu na upande ule majengo yabadilike ili yawe mazuri zaidi. Ni lazima tufike sehemu ionekane, ukisema huko mjini, basi uonekane huko mjini kweli.